eh, göra en fruktsallad med ett äpple, banan och eh, hallon och mycket saker. Och eh, vi har med oss Gabriel, eh, Walter och Vincent. Ja. Hej, nu har vi eh, gjort klart detta äpplet. Vi har skalat klart det. Nu ska vi skära det. Först tar man bort de svarta delarna. Har du startat? Okej, så. Nu är vi klara med det. Nu ska vi... Och de ska vara rätt små delar. Nu är vi klara med äpplet. Så nu blir det, går vi över till bananen. Nu ska vi skära upp bananen. Nu ska vi dela bananen på många bitar. Dela bananer. Du åt Vincent. Oj. Eh, de ska vara så här, sån här bitar. Som... Hej, nu ska vi skära meloner. Och eh, ja, detta är en melon och eh, vi har redan skurit av detta av stjärnorna. Stjärnorna. Kärnorna. Att, och eh, nu ska vi börja eh, skära upp den. Eller i alla fall ta bort skalet. Hallå, stoppa, stoppa igen! Nu ska vi köra. Nu ska vi skära upp detta. Pausar du? Snart är vi klara. Hallå, vad ska jag göra med det Nu är vi klara. Det är kanske inte så många av oss ändå. Uh, nu ska vi börja med eh, jordgubbarna. Eh, nu ska jag ta bort detta gröna här. Nu ska vi skära upp dem i bitar. Nu har jag skärt upp alla jordgubbar i bitar, sådana små bitar. Så alltså, nu ska vi skära vindruvorna i små bitar. Oh. Nu är alla delade. Nu ska vi börja eh, ta upp. Okej. Okay. Eh, så vi börjar lägga upp allt. Tallriken. Nu börjar vi hälla på joggin. Hallonsjoggi till och med. Det blir... Vi har, vi har smakat så det smakar med allt, så vi tar lite mycket. Förlåt ifall det är... Njuta, så här ser det ut i sista ögonblicket. Hejdå!